あいしたくないならしないですょいいよ何をしたよ <laughs> あれ空気あでもこれら結局探してまだ5月まで大丈夫じゃない5月でもまだもうなんかそれそれピャが先に行ってくださいとかピザペコパさんここがめっちゃ痛いあいたでここの前毛なんでとあここ、本当に何かあるの、ね、なんかペチュみたいになったね <laughs> 会いたいよ今日一日めっちゃ歩いたからめっちゃ気持ちいいだ歩いたけど手が気持ちいいどういうこと四個で歩くようん頭ぶつあヘッドスパね私なんか、頭噛んじゃうみたいじゃない噛んじゃうよりちょっとここみたい、違うわめっちゃ本当に気持ちいいどうしようわあ 그리고 그리고 그리고 네. 같이 허브시타 그리고 네. 허브시타 소지는? 아이고 허브시타 허브시타를 시마스 뭐 허브 찬또 찬또 시테 찬또 시테 뭐 찬또 시테 찬또 시테 이고 졸려 죽겠어? 응一回チューしてくるかうんこれ 음. 早くチューしてもうなんでそんな遠いところにいるの早くもうそれからしないしくていいや確かに마사지를 심었으니 그 추모 쓰고 심었어 그 음. 엄청 졸립지? 음, 미치겠다 그리고 추실 때 또? 에어컨

違うどうしてうんもう眠いですめっちゃ眠いね、うん、目がもう半下か、うん、一回ストップ なんで私は大丈夫ですよぶっ通したいなら注意して本当にごめんなさい遠いなと思って早くあそうそういうのは私はしないでしょ私はしないよ僕ら早く韓国に帰りませんともう早く帰るなうんうん <laughs> ここから顔見たら手羽毛で、なんで死んだ毛ぶりみたい も카彼女に毛ぐりという話 뭐, 왜냐면 개구리다 그때뭐 귀여운 개구리, 못생긴 개구리가 아니라 저는 예쁜 개구리 도요えしょよす 네? 난데 아저씨, 아저씨 코코데 네타라 담에예요. 아저씨가 캐서치예요. うんまあ現状だ 리퀘스트 ダメです延長お願いします これちゃんと話して延長お願いします何延長何じゃいちゃんてるてるそれなら私早く停電しますねあちょっと待って、よちょっと待ってちょっと待ってええうん、えちょっと왜이렇게왜이ました送りましたねもうチャギもちょっと努力してね何い私ここまで来たらチャギこれぐらいのスライド さに하고싶어요え私に逆に、あんまり あんまりをあのあそうそうそうそう眠いでしたところはどこじゃここそれはここ集 어? 아이고 졸려 매일 우인이 스무 센슈 산님과 있는 오객사마노 가라다노 파워를 전부 딜리트입니다. 음. 가라다니 모토 파워가 나고 나리바스

ですもう移住です、じゃあ早く早くもう今こんなしかしてないじゃん <laughs> い왜냐면뭐う왜냐면코치기는좀또타카이에요네네네네それで中が中中が必要中もう그냥코를したらダメちゃんと座ってちゃんと前からしたら大丈夫難しいよあそれからこうあもうあしたくないならしないですよあしたいよ <laughs> もうあだ ちゃ眠いじゃ以上ですうんもうい終わりましたよもあれ終わってないよあれ私が社長だから終わりましたお願いしますラゴ中止ってああもうあれだだだもうチャギちゃんとしてうん もうちょっといっとじゃあ質問があります、今マッサージがしたいから送りました中ュがしたいから送りました、寝るができないから送りました中うがしたいにかじゃな本当に나행복해주무세요음땡겨볼까 哈哈。